Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya sudah mempunyai tombol semacam ini. Dan di sini saya kembali ke scene 1. Lalu saya atur mungkin ber tempatnya di oke di sini. Agak saya turunkan sedikit. Oke, mungkin seperti ini. Dan di sini saya memberikan action. Saya menambahkan layer baru dan action script 3 AS3 saya memberikan window action oke okay, di sini saya memberikan stop dan saya memberikan nama dulu di home saya menuju ke instant name dan home btn semacam ini lalu saya menuju ke script lagi saya seleksi dan di sini saya memberikan home btn dot add event listener kurung buka kurung tutup titik koma dan di sini saya memberikan mouse event titik dan lalu koma, dan fungsi saya. Mungkin H home. Oke, fungsinya adalah H home. Lalu, saya membuat fungsi hmm, function. Function. Dan H home. Lalu di sini saya memberikan beberapa parameter dan fungsiku titik dua mouse mouse event oke seperti itu dan di sini titik dua void lalu saya memberikan go to dan di go to saya memberikan and stop dan di end stop saya memberikan 10 Oke, okay, saya di 10 akan memberikan sesuatu yang berbeda. Mungkin oke, okay, saya menambahkan di 40, oke okay, 50. Saya menuju ke 50, seleksi semua dan insert timeline frame seperti itu dan di 10 saya seleksi dua-duanya insert timeline keyframe. Oke, di sini saya memberikan uh, label. Oke, saya memberikan layer baru lagi dan saya namakan label. Oke, saya memberikan label di sini dan di pertama saya memberikan H home. Oke, lalu di 10 insert timeline keyframe saya memberikan mungkin H uh, produk oke okay, H produk dan saya sudah mempunyai H home dan H produk oke okay, di H home saya memberikan actions lagi saya memberikan satu maka di sini saya memberikan satu juga lalu saya copy saya paste dan saya memberikan produk. Oke, produk bdn dan saya memberikan H produk. H produk. Oke, semacam itu. Dan saya memberikan di sini adalah fungsiku dot target mungkin name dan saya trace kurung buka kurung tutup dan titik koma jika saya tes oke okay. saya memberikan di sini stop Oke, saya memberikan nama dulu. Oke, saya belum membuat tombol yang kedua dan saya menduplikat. Saya menuju ke modifi simbol, duplikat simbol, dan saya namakan mungkin tombol 2. Oke, dan saya memberikan di oke saya menuju ke library jika tidak ada silahkan anda lihat di sini jika tidak ada oke okay, di sini ada library saya mempunyai tombol dua dan saya drag ke sini oke okay, saya sudah mempunyai tombol dua dan saya double klik lalu saya lihat di sini di sini ada grafik dan twin satu di sini saya juga merubah. Jika saya rubah, umpamanya seperti ini, saya menuju ke tag. Jika saya ganti dengan produk, maka semua akan tergantikan. Oke, seperti itu. Dan saya tidak menginginkan hal ini terjadi. Oke, saya tidak ingin hal ini terjadi dan saya undo. Lalu saya menuju ke tombol 2 lagi. Dan di tombol 2, saya memberikan duplikat juga di sini di bagian tag di tag saya duplicate lalu saya menuju modifi simbol duplicate simbol dan di sini ada twin 1 dan saya memberikan twin 2 saya klik OK ah, sudah ada namanya dan mungkin saya memberikan BTN 2 tag Oke, BTN 2 tag. Saya klik dan saya seleksi lagi dan menuju ke modifi simbol, swap simbol. Dan saya memberikan buton BTN 2 tag. Oke, semacam itu. Lalu saya klik dua kali dan sekarang jika saya klik dua kali dan saya memberikan produk. Hah. Saya undo. Maaf. Oke, saya menuju ke tombol satu dulu di sini saya klik dua kali juga lalu saya seleksi juga di sini dan saya duplicate juga dan tombol satu tag oke dan sekarang saya mempunyai tombol satu tag oke dan saya kembali ke scene satu saya menuju ke sini dan saya klik dua kali lalu jika saya ganti ah oke okay. saya membutuhkan duplikasi lagi di sini dan saya menuju ke modifi simbol uh, di sini saya bukan mempunyai simbol ternyata Oke, saya kembali ke scene 1 dan saya coba untuk merubah di sini button tag 2 saya klik dua kali dan home semua akan berubah oke ini ini permasalahan yang sering kali terjadi kita tidak bisa merubah oke saya ulang dari pertama Oke, kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.